अभी हम जा रहे हैं कॉर्निश आज ईद का फर्स्ट डे तो है और वहाँ पे फायरवर्क्स है जाके वर्क देखते हैं ये अनाबिया प्रिंसेस और ये मेरी बेटी उमामा